Мы эту песню посвящаем от Рома Для нашего старшего брата Нихату Габалинскому Дай Аллах счастье, благополучие ему Жить до ста лет, где бы не был Ты всегда свободен, брат, наш Нихат А уезжить ворам вечно! səni təbrik eləyir Namik qaqaşda arzularını diliyir Qardaşısan yaxşıların sən nihar Qazanmısan hörmətinə eh sən nihar Nihad bugün ad günündür təbrik edirik Qaqam sənə can sağlığı arzu eləyirik Var hörmət sənin kimi hörmət Yaşımız yüz yaşa Nihat bugün ad gününde tebrik edirik Qaqam sənə can sağlığı arzu edirik Var hörmət sənin kimi hörmətli qardaşa Nihat qabəli niski qardaşımız yüz yaşa такой Здоровья и воля тебе, брат мой Вы друг близкий, как брат, конечно Вы всем друзья поздравить тебе золотой Nihat bugün ad günündür təbrik edirik Qaqam sənə can sağlığı arzu edirik Var hörmət sənin kimi hörmətli yaşımız yüz yaşar ha Nihat bugün ad günündü təbrik edirik Qaqam sənə can sağlığı arzu edirik Var hörmət sənin kimi hörmətli qardaşa Nihat qabalin iski qardaşımız yüz yaşar çıxmayasan Nihad ürəyni Nihad bugün ad günündür təbrik edirik Qaqam sənə can sağlığı arzu edirik Var hörmət sənin kimi hörmətli qardaşa Nihad qəbəl niski qardaşımız yüz yaşar kömək olsun özü böyük Allah Məqsədinə, arzusuna çatar inşallah Nihad bugün ad günündə təbrik edirik Qaqam sənə can sağlığı arzu edirik Var hörmət sənin kimi hörmətdi qardaşa Nihad qəbəl niski qardaşımız yüz yaşar Yaşımız yüz yaşa.